Welcome to VCTPH Recap. Ako si Yusuke at dito nagbibigay ako ng balita tungkol sa Valorant scene ng Pilipinas. Una sa lahat, kung gusto mo panoorin ang mga games para sa VCTPH, i-follow nyo lang ang official broadcast na si PBGL, the largest multi-title esports league in the Philippines. Kakatapos lang ng week 1 ng ating VCT group stage and honestly, ang dami nangyari. Meron tayong nakitang mga bagong teams at veterano sa VCT. Ito ang standings ng day 1 noong February 10. Firstly, kinalaban ng Naos Esports ang Looking for Org. Since ito ang unang VCT ng Naos, nothing to lose but everything to gain. Ang unang mapa ay Haven, at medyo malapit yung laban since mirror matchup. Pero dahil ang lakas mag-defend ng Naos, natapos ang first half with a 9-3 scoreline. Sinubukan ng LFO mag-comeback sa pangalawang mapa Bind, pero nahirapan sila sa defender's side. Nanalo ang naos ng 10 rounds at tinapos na ang kanilang 2-0 series sweep. Series 2, Zeal Esports versus Belt Esports. Fun fact! Tinalo ng SBE yung Team Secret sa Mineski VXP. 3-0 sweep! Ang tandem ni Senior Carl at Fire Saiyajin, kung di nyo alam, naglalaro din yan sa collegiate scene, ay naging malaking salik kung bakit sila panalo sa Game 1. Medyo mainit ang laro ng Zeal sa split, nakakuha sila ng 9 rounds sa defender side at puro eliminations ang panalo nila kay SBE. Noon nag-switch side sila, 9-3 yung score. Panalo ang SBE ng 6 rounds bago sila tinalo ng Zeal 13-9. Haven naman ang map number 2. Maganda yung laro ng SBE, lalo na si Aziz. Nakasecure sila ng 8-4 scoreline bago matapos ang first half. Kaso, noong pumunta tayo sa second half, nag-comeback yung Zeal Esports. Panalo sila ng 6 straight rounds in a clutch by Fire Saiyajin bago ikumpleto ang 2-0 series sweep. Series 3, Bernie Sports versus Action PH. Bago natin pag-usapan yung series, ipakilala ko muna sa inyo si Javi 8K. Kilalang kilala siya sa collegiate scene dahil sa kanyang achievements sa Valorant in Acadarina's tournaments. Siya ang team captain ng Verdes Arcos at nanalo sila ng 3 straight seasons of UAC Valorant. May karanasan na ang dalawang koponan sa pro scene at kitang-kita sa performance nila for VCT. Havid ang unang map pick ng series kung saan natalo ang Bren sa pistol round. Pagkatapos nun, nakasecure ang Brand ng 7-5 scoreline bago nag-switch sides. Pagdating sa second half, panalo naman ang EPH sa pistol round, pero tinapos ang Brand ng Game 1 sa 13-7. Icebox naman ang pangalawang mapa. Lumaban ng EPH para makasecure ng 8-4 scoreline bago matapos ang half. At dahil dyan, nasecure ng EPH ang laban 13-7 dahil sa team eliminations. Sa huling mapa ascent, malakas ang first half ng Brent, dahil nakuha sila ulit ng 7-5 score sa first half. Kaso, nakambak sila ng EPH sa defenders at pinaghirapan ng Brent para mag-entry sa site. Dahil dyan, panalo ang EPH 2-1 for the series. Punta naman tayo sa day 2, February 11. Ito yung unang araw natin nakita maglaro ang Oasis Gaming at Team Secret. Mainit ang mga laban ngayon. Base sa scoreboard, umabot lahat ng mga matches sa Game 3. You keep the stats, we prefer the magic. Cool. Mappick ng Oasis ang Haven sa Game 1, pero natalo sila 13-5 dahil sa Sky Astro duo ni Emma at RU. Tinapos din ng EPH yung laban with a 13-5 scoreline. Sa Game 2 naman, bumawi ang Oasis sa Ascent at tinapos sila ang half 9-3. Muntikan naman 9-3 yung Oasis kasi humabol yung EPH para maging 11-11 yung scoreline. Pero dahil kay Marky, wala tayong nagayit ng overtime game at panalo yung Oasis Gaming. Siguro dahil sa pagod ng Game 2, Pagdating sa icebox, nahirapan mag-entry ang Oasis dahil sa defense ni Motsky sa paggamit niya kay Killjoy. Tandem sila ni Georgie para makakuha ng maraming frags. Dahil doon, panalo ang EPH 13-2 para matapos ang series. Series 2, Looking for Org versus South Belt Esports. Haven ang unang mapa at panalo ang SBE 13-8 dahil sa shutdown defense ni Papi Chulo. Umabot ang average combat score niya sa 338 at nakakuha siya ng 26 kills. Sa map 2 split, head-to-head -head ang laban ni Ja tsaka ni Symbol para sa kills. Sa sobrang intense ng laban, natapos ang half 7-5 in favor of SBE. Kahit map pick ito ng SBE, natalo pa rin sila 13-11. Sa Game 3 in Icebox, LFO was off to a strong start securing 7-5 in the first half at puro defuse ang dahilan kung bakit sila panalo ng rounds. Noon nag-switch sides na sila, nahirapan ng SBE mag-defend at nanalo ang LFO 2-1 para sa series reverse sweep. Series 3, Oasis Gaming versus Team Secret. Ito ang panaghintay ng maraming viewers sa day 2. Nagsimula ang game 1 sa Ascent, kung saan panalo ang Team Secret 13-7. Puro eliminations ang panalo ng TS at ito rin ang first time natin makita mag-KO si Blitz. Sa game 2 naman pumunta tayo sa Haven kung saan nakakuha ng 30 frags si Envy sa paggamit niya ni Breach. Consistent ang gameplay ng Oasis at kontrolado nila yung map sa first half pa lang. Dahil dyan, nahirapan sumagot ang TS at panalo ang Oasis 39. Icebox ang huling mapa. Dito tinalo ng Team Secret si Gambit sa champion. Sa first half, nagsimula ang Oasis sa attackers at nakaipon sila ng 8-4 scoreline bago mag-switch sides. Kahit panalo yung TS sa pistol rounds, nagwagay pa rin ng Oasis 13-7 dahil successful ang pag-defuse nila sa huling rounds. Ayan po ang ating mga koponan sa group stage. Dahil kilala nyo na sila, ito ang scoreboard for the last 2 days. February 12, Week 1, Day 3. February 13, Week 1, Day 4. Bago matapos yung video na ito, Pakita ko man sa inyo ang leaderboard updated last February 13. Undefeated pa rin ang naos sa kanilang group, followed by Zeal, LFO at SBE. Sa Group B naman, Action PH is tied with Oasis Gaming, followed by Bren and Team Secret. Sa mga nagtatanong... Laglag na ba yung Team Secret? Siyempre hindi pa. Meron pa ah. tayo group stage week 2. Mayroon pagkakataon humabol ang ating mga lower seed katulad ng SPE at TS. Kaya panoorin mo na ang broadcast sa PPGL this February 17 to 20 para malaman nyo na sino pasok sa playoffs. Pa-follow at like na rin ang video na ito kung nagustuhan niyo yung content. Salamat po at palagi niyo tandaan, always defy the limits. See you next recap!